Кого смотрите? Тоже льва? Ну, крючок, почему Где? Вот. Он побежал. О, уронил. Куда не пойдет. Куда? Туда? Да, на, туда, в канал Не знаю, куда же мы идти. Там что-то лежит. Верно, не пойдет все-таки. Давай, Лен, достань. Ты хочешь играться. Такой сразу, такой сразу грустный стал. Уронил в дырку свою игрушку. Вот и все. Расстроился. Ну, вот расстроился. Шубы ему никто не чешет, он горел. Сейчас иди в дверь, всем 生活。